құрметті тыңдармандар арнама қош келіпсіздер сүйемін деші алтыншы бөлімі қабыл алыңыздар оқыған қарлығаш сүлейменқызы автор қарлығаш сүлейменқызы бірақ марат жұмыстан келмей тұрып асқат кәмшатты кездесуге шақырды кәмшат кездесе алмайтынын айтады да тұтқаны қоя салды асқат оған қайта қоңырау шалды кәмшат қоңырауды қайтарып жіберді асқат уайымдай бастады кәмшат бүгін жұмысқа да шықпаған еді хабарласса алмайды әбден уайымдап біткен кезде роза апай дүкенге келді оны көрген асқат қуанып кетті де роза апай қалыңыз қалай мен кәмшатпен хабарласа алмай отырмын оның жағдайы жақсы ма деп сұрады асқат. кәмшатты ұмыт асқат. не не үшін сол үшін екеуің қосылмайсыңдар бірақ асқат сені көргім де келмейді өзіңе басқа жұмыс іздегенің абзал болады мә ақшаңды ал деген роза апай оған жалақысын берді асқат ештеңе түсіне алар емес ақшаны алып қатып тұрып қалған неге тұрсың әлде ақшаны аз деп тұрсың ба аз десең деген роза апай тағы да біраз ақшаны ұстатты да ал енді шық деп оны итеріп шығарып салды асхат болса апай тоқтаңызшы себебін айтыңызшы неге деп сұрауда оны кейін жатасың осылай дұрыс болды деді де есті іштен жауып алды асхат қанша есікті тақылдатса да Розабай ашпайды асхаттың басы қатып әпкесінің үйіне басы салбырап көңілсіз келді оны көрген сырғаш әпкесі Асқат, мына түрің не не болды саған деп шошып кетті әпке бәрі бітті әпке мен олсыз өмір сүре алмаймын әпкеу деген асқаттың аузынан аздап ішімдіктің есі шығып тұр еді асқат сен ішкенсің бе мұндай әдетің жоқ еді ғой не болды саған деп бәйек болған жатыр иә әпке түсінесіз бе анасы ештеңе айтпай мені қуып шықты мен кәмшатсыз қалай өмір сүрем әпке оған хабарлассыңызшы деді де төсекке жатты сырғаш оның аяқ киімі мен сырт киімін шешіп орнына қойып қайтып кетсе ол ұйықтап қалыпты асқат алғашқы рет ішімдік ішкен соң болар көтере алмай қалады кешке дейін сырғаш басы қатты розаға хабарласып сұрағысы да келген алайда әуелі асқаттан сұрап алайын деп оған хабарласпады асқат сол жатқаннан кешке ғана оянды ояна сала құсып тастады басым басым сынып барады әпке деп жатып алды сырғаш болса оған сорпа дайындап әкелді міне ыстықтай ішіп ал жеңілдеп қаласың сонша ішіп нең бар көтер алмайсың ғой бәрібір деді сырғаш маған ұрыспаңыз әпке мен кәмшатты сын сүйемін олсыз өмір сүре алмаймын деген асхат жылап жіберді сырғаш болса оны құшақтап жарайды жан болды мен розамен сөйлесіп көрейін деді иә ол маған кәмшатты ұмыт басқа жұмыстап осылай дұрыс болады деп шығарып салды деді асхат қызық екен розаның ондай жоқ еді ғой неге олай айтты деп сырғаш таң қалды асқат ертесіне де басын ала алмай жатыр сырғаш жұмысқа шығып кетті асқат болса ештеңе жемей тек кәмшат туралы ойлап оған қоңырау шала берді алайда кәмшат қоңырауды кері қайтарып отыр тұтқаны алмайтынын білген асқат оған хат жолдап жіберді жаным неге менімен сөйлескің келмейді мен бір нәрсені дұрыс істемедім бе не болды саған деген асхаттың жазған көргенде кәмшат еріксіз жылап отырады қасында розабай тағы да сол ма иә оған бәрі бітті маған хабарласпа деп жауап жаз деді роза апай бірақ анашым неге сіз онымен басқасқанымды неге қаламайсыз деп сұрады кәмшат болды қыңқылыңды қой ештеңе сұрама айтқанын тыңда деді роза кәмшат қолдары тілдеп жылап отырып өзі қаламаған сөздерді жазуға мәжбүр болды асқат неге түсінбейсің маған хабарласпа бәрі бітті асқат болса оны көріп одан бетер көңілі түсіп кетті онымен өткен сәттерді есіне алып оған деген сағынышы арта түсті оның суретіне қарап суретін құшақтап жатыр сырғаш та жұмыстан келді тоңазытқыштағы асқатқа деп дайындап кеткен асты көріп басын шайқап оның бөлмесіне келді Асқат саған не болды неге тамақтанбағансың әпке ештеңеге зауқым жоқ ол менімен сөйлескісі де келмейді міне маған осылай жазып жіберді деп сырғашқа оның жазған хатын көрсетті сырғаш оны оқып алып бұл жерде бір гәп бар мүмкін емес деп асқаттың бөлмесінен шығып кетті розадан бар жағдайды сұрағысы келіп оған қоңырау шалып еді телефоны сөндірулі екен сырғаш та алаңдай бастады өз жұмысы да қабаттасып кеткен қолы да босамай кетті арада бір апта өтті бір апта бойы асхат тамақты жөнді ішпей қойды бөлмесінен де шықпай қалды тамақты жесе де бір екі түркенсіп қоятын бұрынғыдай ашылып сөйлеуді де қойған тек кәмшаттың суретін ұстап ұзақ ойға батып кеткен бір нәрсе деп сұрап жатса да естімей қайта айналып келіп сұраған кезде ғана ау бір нәрсе дедіңіз бе дейтін халге жетті сырға інісінің мұндай халге түскеніне шыдай алмады бұл туралы ағасы мен жеңгесіне айта алмады арада әлия жеңгесі хабарласып сұраса бәрі жақсы деп айта салатын онсыз да уайымшыл жеңгесіне бар шындықты қалай айтамын деп басы қатты сырғаш ертерек бұл мәселені шешу керек деп шешті розамен бетпе бет кездесіп жағдайды сұрағысы келіп оған қоңырау шалды сәлем роза сенімен кездесіп сөйлессем деп едім сәлем сырғаш иә сені күтіп жүрген едім сөйлессек сөйлесейік деген роза келісім берді сырғаш оны алдын барып күтіп отыр роза кешігіп жатыр сырғаш оны келмейтін болды ма деп ойлады оған қоңырау шалып еді ол тұтқаны қайтарып жіберді сырғаш алаңдай бастады бір жағдай болғаны қақ деп оның үйіне баратын болып ойлап орнынан енді тұрғанда роза да келіп еді а роза келіп қалыпсың ғой сені келмейтін шығар деп ойлап едім а иә кептелісте тұрып қалдым не ішесің сусын болса даяшы бізге екі сусын әкеле салшы деген сырғаш анадайда жер, жүрген даяшыға қарады ол басын изеді жағдайың қалай шүкір жақсы рахмет өзің қалайсың амандық жүріп жатырмыз деді роза даяшы алдарына сусын әкеліп қойды екеуі де бір біріне қарап үнсіз сусындарын кідік ішіп қояды сырғаш сөзін қалай бастарын білмей тұр не деп сұрасам оны ренжітіп болмаймын деп ойлап отыр Роза да не деп айтсам болады маған ренжитін болды ғой деп іштей ойлап отыр кәмшат қалай ол жақсы жүр ғой мен мен сені не үшін шақырғанымды сезіп тұрмын иә түсіндім істің басын ашып алу керек деп келіп отырған боларсың деді роза иә солай асхаттың жағдайы қиын ол тым тұйықталып кетті тамақты жесе де түртіп қана қояды мен сол мәселе бойынша кездесуге шақырып едім деді сырғаш иә кәмшат та дәл солай еш тыңдамайды адамды сабаққа да бармайды деді роза оның себебі неде неге бұлай болды роза сен менің жан құрбымсың ғой ештеңе жасырмай айтшы өтініш деді сырғаш иә айтам, өзім де сол үшін келіп тұрмын деген роза ұзақ үнсіз отырды сырғаш та оны асықтырғысы келмеді